Ah, tengok kita kahwin dia buat habis tu dia. Kau cakap-cakap jauh Chicoqueiro. Ah, é Coloca é de eu pouco. Chicoqueiro. Eu coloquei de Я хочу. Я тебе говорю. do do do. So Sugar. Hum.